On va faire comme ça. Allô Pas besoin d'aller dedans. Tu prends ton profil alors Tu prends le profil de TJ Vas-y. Elle il marche pas. Mais si, tu vois. C'est toi qui marche pas. Et toi, tu fonctionnes pas. Bon, on recommence à zéro le jeu ou pas Non. Bon, allez, comme ça, euh, Ok. on se fait entier en vidéo. Ok. couleur. T'as une pas T'as fait taille taille. Ah, ça c'est. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait son profil à lui d'un ah robot. Ouais. ici, hein. De toute façon, je suis obligée d'aller au début. Parce que si on finit pas le niveau, on peut pas. Ah oui, t'avais pas fini le niveau, donc ça avait pas sauvegardé. Ouais. Ok. Donc voilà pourquoi je viens de faire du début. Alors c'est quoi le début du jeu Il se euh. passe quoi euh, on, a, on, a, on, a deux, on a deux personnages qu'on se fait, on peut taper dessus pour, euh, pour avoir plus de force et plus d'argent. Ok tu joues une fête Ouais. Donc on va Passe là. Merci. Alors je pas très pourquoi. Tu as déjà joué longtemps toi euh, Ça fait au moins deux jours que j'essaie de jouer. Mais est-ce que tu y as joué longtemps Pas vraiment, juste deux jours. Oui, non. il y a deux jours tu y as joué, mais tu y as joué une seule fois. Plusieurs fois. Deux fois juste. Ah là, faut que tu choisisses le niveau où tu vas en fait. Bah en fait, je tout est fermé sauf la ville. Donc faut que tu ailles dans la ville. Ouais, mais là, je passe direct. En fait, euh, euh, euh, mon, grand-père, il m'emmène jusqu'à la ville dans le camping-car. Papinou Non, grand-père Max. Ah, c'est pas Papinou, je sais pas, Je me dis mon grand-père. Je croyais que c'était Tidjiten. <laughs> grand-père Max. Papinou Max. <laughs> Ça marche pas. On va l'appeler homme euh, Sébastien. C'est mon grand-père qui s'appelle Sébastien. Il t'écrit là-haut. Si Maybe tu dois rapidement prendre la suite, t'appuies ici sur le L, là, en haut à gauche. Guess we won't be finding out anytime soon. Looks like it's parade day. No way we're getting past that crowd. On dirait qu'il fun. Let's check it out. It sure doesn't look like they're euh, having fun. Yeah, and I see why. Is this the most fun ever, or is it just me? C'est moi ou on s'amuse comme jamais Ah oui, c'est justement tout mon bonheur devrait être aspiré, devrait avoir. Oh là là, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Hein. On prend un, des trois, quatre, cinq. Oh là là là là. Ouais, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Vous devriez déjà en ressentir les effets. Ne vous en faites pas, je m'en charge. Eh bien, regardez qui est là. Heureusement, je me suis préparé à ta venue. Et j'adorerais c'était m'amuser, mais je ne supporte pas toute cette tristesse. Prenez-le, les gars. Ça va m'apprendre à lire de faire ça. Ah, c'est c'est parti. Allez, ah, explique-moi ce que tu fais là. Bah, en fait, je, je casse des boîtes. Ah, pour avoir plus d'argent. Ah, c'est une verte l'argent là Oui. Ok. Ah ouais, en fait, quand tu tapes partout, il y en a. Oui, et surtout que là, j'ai cassé un vélo. Et ça m'intéresse. C'est un peu comme dans Lego. Dans Lego aussi, il y avait ça. Si tu cassais partout, il y avait des briques qui apparaissaient une pièce. Oui. Tu fais quoi déjà avec euh, l'argent, tu m'as dit Bah, me, peux me, me découvrir tous les pouvoirs de mes aliens. Et les rendre plus forts. Ça s'appelle <coughs> J'ai pas compris. Les rendre plus forts, c'est les faire évoluer. Oui, c'est Comme une évolution de Pokémon. Mais voilà, comme une évolution de Pokémon. Toi aussi, t'as évolué avec moi. Quand t'es né, t'étais plus petit en fait, Et là, tu commences à te développer. Une espèce passe. Euh, oh là là, je peux pas casser ce bruit. Euh, enfin, je bloque. Je bosse. On fait du pas grave, vas y Ouais, je suis au papier pour avoir de l'argent, pote. Bah, hein. Ça se trouve, je peux pas la casser, maman. Ah. ah mais moi, je vais encore casser un vidéo. Ben. Ah, t'as vu, des fois, il dit appuie sur X. Ah ouais, toi. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais. Ah, t'as 4 euh, aliens déjà. Bah oui, parce que donc la première fois que j'ai joué, bah j'ai découvert... Bah j'ai eu un autre alien. Ah mais quand tu commences, t'as déjà des aliens La première fois que t'as joué, t'avais déjà des aliens ou pas Oui, j'avais euh, je celui avec le feu, la boulette et lui. Inferno, quad. Inferno, quad, boulette canon. Et après, j'ai un euh, tétard gris mhm. parce que, euh, que j'ai joué beaucoup et, et je l'ai développé et je l'ai eu. Ok, ah, c'est parce que t'as gagné des pièces, c'est ça l'argent que tu prends Euh non, euh, parce que en fait, dans le jeu, ils m'ont donné. Ok. Ils m'ont donné un truc. Ouais, je vais. T'es plus fort Ah oui, 4 bras, donc 4 fois plus ah, Ouais, c'est que que mes, mes deux gros bras, en fait. Il est un peu comme euh, Lord Euh. Ouais, sauf qu'il a. un euh, Lord Garmadon, il a 4 bras, mais ils sont de la même hauteur a deux Ouais. Ça fait 4. Parce que 2 plus 2, ça fait 4. J'ai bien compté, hein. Ouais, j'ai cassé un vélo, c'est génial. J'adore casser des vélos. Tu sais que papa, quand il était petit, jouait à des jeux, bon, c'était pas Benten, mais c'était pareil, il fallait avancer et casser la tête à ah, moi, c'est. Euh, moi, il faut de l'argent. Pareil, l'argent pour tu tapais sur tout le monde. Ah, moi, c'est des clous, en fait, là. Alors moi c'était des, méchants, des bad boys. Le premier, le premier que j'ai c'était des ça s'appelait Kun-Fu. Kung-Fu Panda ah Kung-Fu Kung-Fu Et son maître, comment il s'appelait Maître. Euh, ah, je me souviens tout ça. Et euh, c'était un bonhomme qui avançait dans un immeuble et tout. Good work, man. Ok, on est tout cassé. Bon travail, it Mais on dirait que Zongo, Zombar, comment il s'appelle Whatever Zombozo is doing to steal their happiness, he must still be doing it. How about you guys? You still happy? as much as we ever are when Autant qu'on peut l'être quand tu es toi. Pas maintenant, Gwen. Pas la veille de ta découverte. Right. Très bien. J'ai remarqué plusieurs appareils étranges dans le coin. On dirait des sortes d'émetteurs ou de transmetteurs. Hein euh, Quoi, désolé, c'était une sieste à but euh, scientifique. Tu disais tu disais que ces émetteurs ou transmetteurs... Et il se rendort qui pourrait être utilisé par Zombozo pour aspirer le bonheur des gens. Hein enfin, je veux dire, oui, voilà pourquoi je m'ennuyais tant. J'avais compris ça depuis le début. Ah Oui. Ben, Ben. non, non, Ben. Et si tu cherches Zombozo... En fait, c'est sa cousine la plus maligne. Ah. Mais qu'en est-il des aspirateurs à bonheur Ils ne vont pas... La montre devrait te protéger, Ben. De mon côté, je ramène Gwen au van. Ça ira, vous devez aller aussi loin que possible. Bonne idée, je me sens jamais mieux loin de toi. Parce qu'en fait, les deux, ils, s'aiment pas. Ah. Parce qu'en fait, euh, Ben, il se croit plus intelligent. En fait, c'est sa cousine la plus intelligente. Parce qu'il sait pas de quel pouvoir il connaît. En fait, il connaît tous les pouvoirs des super-héros, mais pas sa super attaque. Mais il sait pas, en fait, de, euh, de quel comment ils ont évolué. Quad, au début, il avait que deux bras. Ah ouais Je sais pas. Il avait deux bras, je vais dire. Mais grâce euh, avec à euh, ses, euh, quand, il s'est servi à ses deux bras, et ben, ben, après les deux après les deux autres bras ils ont poussé. T'es sûr ou t'inventes là euh, Je ne suis pas hein. T'as montré des légendes, toi <laughs> Oui, ça c'est ma légende à moi de quad. Monsieur Quad, le grand légende. Mais aussi, ça, mon histoire sur tout à l'heure ou pas Ouais. Ok. Et après, donc, quand j'ai grandi, il y avait un jeu comme ça où tu te dans la rue, tu tapais sur des autres garçons, ça s'appelait. Ah si, il y avait Double Dragon déjà. Bah si, il y avait Double Dragon qui était comme ça. J'allais parler de Final Fight, Final Fight, mais il y avait Double Dragon aussi. Je mettrai des petites images dans la vidéo pour les montrer. Ok. Ouais, c'est pour le booster là Non, c'est pour euh, gagner. Ouais, lui, tu es déjà à fond. Boulet de canon. Ah, vas-y. Boulet de canon. Ouais, c'est à gauche. Ah, voilà. C'est lui qui est. Ah, c'est 1000, t'as pas assez pour lui. Et tu fais oui. boulet de canon ou t'attends Boulet de canon, voilà. sur les ennemis maintenant. Tu peux rouler sur des ennemis, j'ai pas eu le temps de dire, t'as fait tellement vite. Je peux rouler sur des ennemis avec boulet de canon Ouais. Avec les Ouais, bah, tu peux qu'il de a Et on va y le a un. là, il a il dedans C'est ce fait direct. Super attaque Ah, c'est ça les super attaques Oui. Moi tu vas voir sur les deux là, ils vont être morts. Hein. Et t'as appuyé sur quelle lettre pour faire ça Sur celle-là. Gâchette derrière Ouais. R, L, euh, Z, R. Ouh, bim. Deux ah secondes, ils sont morts. T'as mis là, on joue. Ouais, C'est Du coup, ouais. c'est un bonhomme dessin animé, je ne connais pas très bien le nom. Euh, moi. Par contre, euh, on n'a pas avec des boombox. Hein. On euh, a quand même une fille et un chien. Et qui est pas tue. Et par contre, ça n'a euh, pas de ressources d'hamburger. Dommage, hein. Je suis passé vite oh. pas Oui Des pièces, des pièces, des pièces Oui. Car, pourquoi tu m'as vu avec mes doigts non mais j'ai vu le hard, mais bon j'ai un peu joué aux jeux vidéo dans ma vie, donc euh, je sais un peu comment ça marche. Sauf que t'es déjà allé là, c'est normal que tu sais. Et là j'ai plein de pièces, il me faut encore 100. Que tu saches. Que tu saches. Super bombe C'est Tu dessus de la tête la fois, sur le X. Oui, X, X. Oui, je sais pour ça que je le flash. Je ne pas tout chose. Voilà. X, X, X. En fait, ça se joue dessus avec ses pieds, avec ses pieds en fait. Elle de son d'envers Oh ouais, peut-être des choses là. Oui, absolument. Et puis va aussi, va plus bas pour voir. J'ai peut-être une bêtise. Là-bas là. -bas, là. Ah, tout ça, c'est pour... Les poubelles sont vides. Un appartement a des poubelles. Les deux, en même temps, youpi Les poubelles sont vides Tu fini une fois ce niveau ou pas encore Pas encore, jamais. Là-bas, vous, c'est quoi tout ce qui est bleu là-bas C'est des, euh, des diamants et j'ai pas encore la liste qu'il faut. Ah, j'ai 4 aliens. Et on l'appelle incassable. Il faut incassable. Oui. Et euh, donc j'ai pas encore, donc il faut que je le cherche. Tu sais parce que t'as déjà été voir les cailloux par rapport au dessin animé euh, Non parce que je dois, je dois aller chercher les cailloux. Oh, c'est aussi ah, normal. Ah, déjà venu jusqu'ici. Ouais. En ah, avant. En avant toi, papa. Si t'es pas allé encore, papa. Ah, en plus, c'est un, joueur. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, un joueur, c'est un petit peu dommage. Mais comme toi, toi, tu seras la fille, mon gars. Mais c'est cool J'aimerais bien qu'on arrive à avoir un jour euh, Cartoon Network quand On l'a déjà ah Non, mais sur la suite je crois qu'on peut jouer tous les deux. Oh. Je dirais tout le jeu. Parce que tu l'as sur DS, euh, tu l'as sur 3DS, mais euh, j'aimerais bien qu'on l'ait sur Switch pour pouvoir jouer tous les Oh mais attends, là je cherche euh, une entrée. ah que... mec, je sais pas. oh bah coupe de l'argent, ça va m'aider. C'est bien intéressant ça, merci. Bah voilà, je vais T'as vu ce qu'il fait Il vient direct. combat pour les sauter dessus avec les pieds. Après, ah, ça être du Ah oui, vite Oh non, ici, ah, c'est vrai. en fait, c'est une genre de machine. C'est une machine. Elle passe, par le sous-sol euh, pour, avoir, pour avoir tout le bonheur des gens. C'est son bozo qui a fait ça. Ah euh, oui, un clown. Un clown très méchant. Et eh je suis pas énervé avec eux tous déjà. Déjà qui m'énervent tous. Parce que je peux les mettre tout le temps, toutes les 5 minutes. Parce que de m'énerve super trop. Hein. Pas exagéré. Yes. Et quand un petit vélo à la fin d'un moment, quand on, vient, quand on vient devant un, un cirque, comme à euh, une porte fermée. on a une Non, on est déjà. Ah oui, quand j'étais derrière, tu l'avez vu pas très bien, encore une fois. Donc il te fait deux paires de lunettes maintenant. Hein. Encore plus, pas très bien. Oui, t'as vu Le sautage, qui est pété. Euh, toi, tu as m'énerver, je pense. It's, it's bim. Et tout. Recherche-moi, cherche moi cherche moi bébé. Attends, toi. Je me dis tiens, allez, allez, allez. ne suis pas un Mac. Je suis pas, je suis pas ton, pas ton serviteur. Hein. Je suis pas un gars, je suis pas ton gars. Tu es encore au niveau Euh, oui. peut-être de cet aspirateur à bonheur. J'ai appelé ça une charge, tu la joie. Ouais, c'est mieux. Bref, euh, tu es fini, Zombozo. En fait, je n'ai fait que commencer. Oui, je sais, mes voix sont pourries. Tu sais, je vais t'attraper. je préfère mes voix dans Mario le soir. Regarde oh, oh, la voix de Luigi. Doortje. Wat hebben we? Yoshi? Yoshi. Yoshi. Ah, j'ai encore moi Yoshi, hein, c'est moi. je suis monsieur qui arrête de Yoshi? je suis une grosse crotte. Ah bah bravo moi. bravo moi. C'était mal, je Yoshi? parler comme ça. Euh, non, c'est moi. Espèce de Bah non. T'es puni de dessert. Euh. T'es puni d'école. Merci, ça m'aide. Ok, on va dire le que tu es pendant une semaine. Ah, serait bien ça. Allez, on va dire. C'est les vacances alors, Allez, vas-y, patate Les patates, déjà. Allez, donne-leur une soupe de phalange. Hein. Euh, ok, une soupe de phalange. Bah, attends. ouais euh. Allez, faut les tuer. Euh, clac, clac, clac Bim Faut les tuer les deux, les clowns, là. Faut des farines. Yes Encore quelques... Encore un petit peu... Encore une patate. Encore quelques-uns et bim. Et bim Ouais ils sont, ils sont les deux morts. J'ai envie d'aller là pour, pour, euh, avoir... On a vu, il de la caisse là. Ah il y a, y a, du bif. Ah, du bif, oui. Ah, du bif. Genre. Ouais. Genre, ah, ça tire euh, du bif, bif. Bim, bim, bim. Et trois, direct. T'as vu tout ce que j'ai Et toi T'as tourné. Je crois que là, je peux pas l'inferno. faire je crois que Ah ouais, Camille, tu peux faire augmenter Inferno ou la boule, comme tu veux. Inferno. Vas-y. Il fait... Là maintenant il fait quoi Il fait les boules de feu d'Inferno traversent les ennemis. Il peut traverser les ennemis quoi C'est-à-dire que si tu une boule, elle va passer Combat par l'ennemi. Et, un euh, et quoi de il a 3, trucs. Hein. Ouais, mais le troisième, c'était pas encore. Euh, Attends. Ah ouais. Ben, ah ouais. Super attaque de la mort. Ben. Ouais. On trouve maintenant. Bim. Et tous morts, direct. Juste deux parents, Non, mais... Non, mais Mengod. Mengod. Mengod. la caisse. ici, before. Un je te mettrai double dragon en bas. Double dragon ah, C'est les frères amis. Il y, a, les petites copines petite copine qui s'est fait enlever, Il y a s'est la copine de mon frère qui s'est fait enlever. On doit aller casser la tête aux méchants qui ont kidnappé euh, sa chérie. Elle euh, s'appelle comment sa chérie Elle s'appelle chérie. Comment sa chérie Je crois qu'elle s'appelle... Euh, Madame. Roland. Roland et la deuxième chérie qui s'est enlevée. Euh, le deuxième il a pas de chérie là. Justement, on sur on toujours positif. Cannonball would be perfect against these guys. Owie! Owie! Je vais dire en deux secondes ils sont morts. X, bim. X. Vas-y. Bon ok, c'était pas très long hein. La bataille. Owie! Owie! Je pense que si on peut avoir combien d'aliens je pense que... 10 ah, On peut avoir les 10 des aliens quoi. On doit avoir tous. Si je les ai tous, bah en fait, euh, j'ai gagné. Oh là là Et après casser la tête en mot un truc de pouvoir là, Un aspirateur. Un aspirateur et tu t'as joué. Non, un aspirateur et tu t'as joué. Je l'appelle un aspirateur de tu t'as Non, il s'appelle l'aspirateur abonné, bonheur de tu t'as C'est un Dyson ou pas Euh, pourquoi c'est pas un exemple Là, j'arrive à la fin, par contre. Allez, vas-y, on va affronter le boss, là. Quoi, tu vas affronter le boss Tu vas en vélo euh, je peux que le casser, le vélo. Donc j'ai cassé. Tu pètes tout, toi. Je suis poids donc. Pour avoir de l'argent, il faut péter. Là, là c'est dur. Euh, mais regarde, c'est fermé le chien, Il est fermé. Vite fait. Vite fait, hein. Regarde-moi quand, euh, quand tu te laisses pas quand tu t'attrapes de ton lit. Par contre, t'attrapes pas une pierre. Moi, je t'attrape pas, je te dis pas T'as vu pourquoi évidemment, mais revenons un peu en arrière. Hein. Tiens, te cher, je peux passer à utiliser mes tactiques peut-être. Peut-être changer d'avis, non C'est lui qu'il faut. Mais je sais In I go. Voilà. Ah, il était petit, il est rentré par là, je pensais. I am certain this is the correct path. À faire Non, non, non, c'est pas par là, pas par là, Voilà. usually more of a thinker than a fighter. Damn, damn, damn. Forearm dangerous. C'est marrant, il y a des petits challenges comme ça qui arrivent en plein milieu du jeu en fait. Là, il tout le monde en 21 secondes. Et là et là, il a fini. Hein. Euh, non il a fini. Hein, comment je vais me réveiller non mais t'es sérieux là oui. Alors euh, là je vais en arrière Non non non, continue pas là. Hit him some more, Ben. Et toi t'es jamais allé au boss de fin, je t'ai dit. Donc tu sais comment ça se passe. Oui, joli mon cœur, t'as réussi la mission. Il fallait faire un combo de 13 et tu l'as fait. Ça t'a ramené presque 200 euh, comme ça. Oui, ah, ouais je trouvais un peu plus des épreuves. Hey Hey, non mais regarde ce bif Eh bon, j'essaie d'aller au monde, ça, ça fait bientôt une demi-heure, on a dit qu'on était parti d'une demi-heure. Ah bah, là, je suis coincé par contre. Ah bon je peux aller là-bas, Attends, je regarde euh, là, où je peux aller par... Là, je peux aller nulle part, ou non je suis coincé. Je peux aller là-bas, mais là-bas, ça, ça me remet au début. Ok, moi j'y vais. Je hein. te cache cachent tous ces trucs-là. Euh. Comme ça, j'ai la d'argent. En 10. En 10. Merci. et là, j'ai raté. Attends. Vite fait, vite fait, vite fait. Forward progress. get it? Oh Ah oui. Ça c'est pas Ah bah voilà. Bon bah c'était un bon petit niveau ça. Je recommence un petit peu moi. Non non on va faire une pause. on a bien joué une bonne demi-heure. demain on se refait une demi-heure. Bah quand même je vais quand même. Bah on va sauvegarder regarder. Hein. Oui on va sauvegarder là. On peut sauvegarder là je sais pas, on se fait une demi-heure demain Bah. On ah, va essayer un peu encore là Ouais, quand même. ok. Mais là, on va battre le boss. Tu penses Ou c'est un autre niveau Je pense que c'est le boss. Oui, oui, je là. Ah bon, voilà, c'est le Donc ce marteau, ça appartient à qui Non. Time to get to the oui of the problem. Attends. J'ai Oui, j'ai oui, oui, trop cool. Ah ouais, carrément, j'ai des bouquins Ouais. C'est comme ça quand tu des bouquins Ouais, en fait, je sais pas. Je vais passer comme ça. Je vais passer chez le boss. Et je vais pas. Je crois que c'est un boss et j'ai réussi à targuer. Onward and upward! Wesh! Onward and upward Voilà C'est quoi ce super alien là C'est quoi ce super pouvoir là You're about to get pruned T'as vu tout ce qu'il a, il peut tout se Tomate tomate X Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, même pas. quoi. Et toi t'es là, t'es vu hein T'as pas de cachet. cacher. <laughs>